Freiheitskämpfer liegen tot. Jedoch ein Opfer ist verloren. Dann soll nicht auf der Straße liegen, wer Arbeit will und Kräfte hat. Die Wald